Olá, eu sou Fábio Santini, diretor da Neteye. Aqui nós somos especialistas em melhorar a gestão de TI e a produtividade das empresas. Eu acredito que o bem mais valioso das empresas atualmente é o capital intelectual, ou seja, são as pessoas e o conhecimento que elas possuem. Na maior parte dos casos, esse conhecimento é registrado em algum meio digital, projetos, desenhos técnicos, um plano estratégico ou até alguma inovação que será lançada pela empresa. Sendo assim, as empresas não podem permitir que essas informações saiam facilmente de seus domínios, já que hoje em dia é tão fácil copiar um arquivo para uma pendrive ou até largar em um sistema de armazenamento em nuvem, por exemplo. Agora eu vou entrar aqui no NetEye para te mostrar como proteger informações sensíveis da empresa usando a nossa ferramenta. Aqui em segurança nós temos a opção de fazer o bloqueio de programas. Com o conceito de blacklist, onde todos os programas são liberados exceto os que a gente colocar nas regras para bloquear. E o conceito de whitelist, onde todos os programas são bloqueados, exceto os que a gente colocar nas regras para liberar. É, o comum, mais padrão, é deixar é, todos liberados mesmo, que é o conceito de blacklist. Então, vindo aqui nas regras, eu vou editar uma regra para mostrar para vocês como é simples. Uh, a gente coloca um nome para essa regra, só para identificar mesmo, e a condição é o caminho para o executável daquele programa que a gente quer bloquear. Então a gente usa o asterisco para ficar genérico e o nome do executável. A gente pode definir também um horário de funcionamento dessa regra para, por exemplo, fazer com que aquele bloqueio seja válido somente no horário de trabalho. Uma vez definida a regra, a gente pode vir aqui habilitar ela para toda a empresa, ou seja, vai bloquear para todo mundo, uh, ou então especificar que setores e que usuários aqui embaixo vão ter aquela regra aplicada, né, para que o bloqueio aconteça para eles. Feito isso, é só salvar. Lembrando que quando acontecer um bloqueio, o NetApp vai gerar um alerta para avisar que o programa não foi liberado para determinado usuário. Aqui no bloqueio de internet, o NetApp vai conseguir bloquear os sites que não estão autorizados de serem utilizados pelos colaboradores. Uh, nós também temos o conceito de blacklist e whitelist, e o que é importante ressaltar aqui é que diferente de um sistema tradicional como um firewall ou um proxy, o NET vai conseguir continuar bloqueando o site mesmo que a pessoa esteja conectada em uma outra rede, como a, a Wi-Fi do hotel ou do cliente ou até da sua casa. É isso que a gente chama de regra persistente, né? o que não aconteceria num sistema de bloqueio tradicional. Quando a gente vem aqui nas regras, ah, também é muito simples, né? a gente coloca uma condição usando o asterisco por domínio que deve ser bloqueado e também pode definir um horário de funcionamento dessa regra. Uh, e também aqui da mesma forma a gente pode aplicar para todos ou para setores específicos. Quando a gente habilita o persistente é que vai dar essa funcionalidade de bloquear mesmo em outras redes. Também podemos fazer o bloqueio de dispositivos no NetEye. Esses dispositivos são modems 3G, uh, ah, leitor de cartão de memória, podemos desabilitar o Bluetooth ou até desabilitar a conexão de smartphones da Apple ou Android, né, que eles usam esse protocolo MTP para transferência de arquivos. Né? Então a gente protege o capital intelectual da nossa empresa evitando essas conexões. Um outro aspecto muito importante que as empresas sempre tomam cuidado é com o bloqueio de USBs, especialmente pendrives. Então aqui no NetApp a gente tem a opção de bloquear todas as pendrives para todos os usuários. A gente pode selecionar quais usuários terão os dispositivos bloqueados. Então a gente vem aqui na estrutura de setores e usuários da empresa e marca para quem a gente quer que a USB fique bloqueada. Ou então ainda a gente pode fazer o seguinte, definir que determinados dispositivos são autorizados somente para determinados usuários que, que eu quero dizer com isso? Digamos que a minha pendrive está autorizada a ser utilizada no meu computador. Mas se chegar o meu colega e tentar utilizar a pendrive dele no meu computador, a dele não funciona, somente a minha. A gente consegue identificar unicamente cada dispositivo e habilitar aqui para quem ele deve funcionar. Agora digamos que a empresa queira verificar se arquivos importantes estão sendo copiados ou manipulados em dispositivos USB ou até em, em sistemas de armazenamento na nuvem, como Dropbox, Google Drive, etc. É, para isso, nós temos a auditoria de arquivos. Aqui a gente pode montar gráficos para fazer análise uh, do volume de arquivos manipulados, por exemplo, separando dia a dia, uh, e cada cor representa um tipo de arquivo. Então, se a gente precisar identificar é, exatamente que arquivos estão sendo manipulados de um determinado tipo num determinado dia, eu clico naquela parte do gráfico e ele vai me trazer os detalhes de que usuário manipulou, data e hora, computador, o caminho completo por nome do arquivo também. Falando em pendrives e USB, eu posso montar um gráfico aqui por tipo de mídia para ele identificar, por exemplo, que além de muitos arquivos terem sido manipulados localmente, a gente tem arquivos uh, manipulados também no dispositivo USB. Então, clicando ali, eu também vejo que uh, esses aqui foram os arquivos manipulados numa pendrive. Outra forma de saída de informações importantes na nossa empresa é através de documentos impressos, além de ser um custo considerável com toner e papel, por exemplo. O NetEye consegue montar gráficos que, que mostram o volume de impressão que estão acontecendo na empresa, uh, considerando inclusive o número de páginas impressas. Né? E eu posso ver nos detalhes a data e hora, o usuário que mandou imprimir, a partir de qual computador, qual programa, qual o nome do documento, para qual impressora e quantas páginas tinham cada um desses documentos. Te deixo então um convite para fazer uma autoavaliação na tua empresa e verificar se essas ameaças estão bem controladas. Sabe que a NetEye é sua parceira para ajudar a resolver essas situações. Muito obrigado, até mais.